קבעתי לעצמי שבראש מעייני אה, לעשות שוויון מגדרי אה, בין, אה, בין שני המינים עם העדפה מתקנת לנשים. Mm-hmm. ההתחלה הייתה מאוד מאוד קשה, כי התפקיד הזה התקיים בהתנדבות ולא נעשה, חוץ מלהניח אותו במגירה, שום דבר. ולכן ודחפה בהתייעצות עם נדיה, אמרנו חייבים לעשות מעשה ולהוציא את זה מחשיבה אה, למעשה על מנת באמת לתת את האפשרות לנשים אה, גם להשתלב בתעסוקה, גם להשתלב במחלקות של המועצה, והן רבות. הנשים יש להן את היכולות, אבל צריך למצוא להן את המקום ולאפשר להן אה, להשתלב בחברה שלנו. כל שנה הוא ייתן לנו יותר ויותר ויותר. שנה הבאה יקבלו יותר, בטוח. כן. כן. הנה, מבטיח לנו.